Maneno mengi yalisemwa juu yangu mie, na wengine wakatangaza nimeaga dunia kwa mapenzi yake Mungu leo nachechemea nachechemea naja taratibu. Ni baadhi ya wanamuziki vijana wa muziki wa bendi nchini wakiimba wimbo wa mwanamuziki wa siku nyingi Hussein Jumbe mara baada ya mazishi yake yaliyofanyika jijini Dar es Salaam. Kakele amesema jitihada za ziada zinatakiwa kufanyika ili kuandaa vijana watakaoendeleza muziki huo, sababu tayari walikuwepo magwiji na magwiji wajuzi na wajuzi, lakini kwa sasa wapo vijana wanaojifunza wanaotaka dansi, lakini ujio au maingizo ya vijana katika mziki wa dansi ni madogo. Kwa hiyo wakongwe wanapoondoka, mziki wa dansi utakuwepo, lakini kidogo utapungua, au kwa kiasi kikubwa zile talent Of course kila, kila zama na wakati wake haziwezi kufanana talent. Kwa upande wake aliyekuwa meneja wa marehemu Jumbe Rajab Kisi amesema Jumbe aliaga dunia akiwa katika hospitali ya Amana kutokana na kusumbuliwa na vidonda vya tumbo. Kapigiwa simu na mkeo kwamba Jumbe amedondoka, amezidiwa. Nikaenda nyumbani kwake nikamchukua nikampeleka Amana hospitalini tarehe tisa, tarehe kumi nikaenda tena asubuhi kumwangalia, nikamkuta kaniangalia, katabasamu akala vizuri. Nilipofika jioni, nikapigiwa tena simu, nikaambiwa hali ya Jumbe imezidi kwa mbaya. Nilipofika saa kumi kasoro, Mwenyezi Mungu ndo akamchukua. Tunapopoteza watu kama hao, ina maana kiukweli taifa linapoteza lulu muhimu katika muziki na sio dansi tu, kwa sababu hata hiyo Bongo Flava wanatengeneza hizo biti kutokana na huku huku. Baadhi ya wanamuziki na wadau wamesema watamkumbuka Hussein Jumbe kwa tungo zake za kuelimisha jamii. Wanamkumbuka kwenye mengi sana, ni mtu ambaye Mzee Moshi alikuwa anamwadi maya, yani akiambiwa bwana wewe mwanamsikia unampenda, kwa kimtaja sana Jumbe. Ambao safari moja mpaka anakwenda kwenda kwenda Toti huko. Aliulizwa atafanya nani kazi vizuri, akawa kwa comfortable. Alimtaja Jumbe pia. Sini Jumbe ni baba yetu. Mimi mfano nimefanya naye kazi Toti na ni mmoja wa washauri wa kunifundisha kuimba. Watu wanaondoka wa mbadala, mbadala wao inabidi lazima waandaliwe. Kama hawakuandaliwa basi watakuja potea watu. Ni mmoja ya wimbo wake wa ajali uliofanya vizuri katika tasnia ya burudani nchini, akiwa na bendi ya Msondo Ngoma enzi ya uhai wake, ambapo Hussein Jumbe ameacha mke na watoto sita. Shemwe Ololala, mwanamuziki mkongwe hapa nchini na ukanda huu wa Afrika Mashariki, Hussein Jumbe, kutoka katika makaburi haya ya Kisutu jijini Dar es Salaam. Bwana Shomari, Star TV.